Hey, ¿Qué fas encara aquí? ¿Te estás posant melancòlic de nou? Va, carbo, que andan a grabar el vídeo, t'estem esperant. Hola. No t'estic en la cara, pero vale. El meu primer día a la Pompeu. Pues el primer dia estàs eh perquè no la vols Mi primer día exactamente no lo recuerdo, porque fue hace 10 años. Recuerdo que empecé a caminar por diagonal y Vila Pompeu. Ah, vale, ¿dónde voy? Trobar las clases a vegades és difícil. El 40.130... Aquesta nomenclatura que tienen para las clases. Uno no entiende nada. ¿Qué difícil es? 40, 20... una S. Pasadís, pasadís. no trobo l'aula, no trobo l'aula... Si es el piso número 2, es el 1. Eh, no sé qué s'ho va inventar, eh, no va a bé una feina. Si jo hagués de definir la Pompeu en una paraula... Crec que ambiciosa. Productivitat. Creixement. Coneixement. Proximitat. Família. Jo m'he sentit molt acompanyada i molt segura en un ambient molt familiar i molt conegut per mi. Diferent. Constància. Estricta. Jo crec que estudiar a Pompeu és frenètic. És el ritme Pompeu. Un día normal en la universidad, siempre a las 8 de la mañana, puntual, sonaba el rugido del león en el zoológico. Vas a clase, surs fas un café... No me afecta, eh? A mí no me afecta la cafeína. Y el sol comienza ya a tocar la plaza Gutenberg. rebent tot el sol que dic, però, però què fas? La porta Santa Perdina. Va, anem a fer el cafè. Fes una estona a la biblioteca. Sempre estava llena perquè en la universitat sempre s'estudia. Un cafè a la biblio. Tornes a anar a classe. Tindràs un seminari just a l'acabar la classe. M'encanta el cafè. Em però això. Necessito cafè. Jo, a la que acabo la classe, a casa. O... Tres cafès al dia. El dia a dia és meravellós. Mm. Café a muerte. Calpendrum cura, Calpendrum cura. En los 10 años que llevo yo en la Pompeo se puede decir que he hecho dos Erasmus. Elegí además el sitio al que fui a hacer Erasmus, a Bonn, eh, por un criterio súper eh, académico que era lo bonita que era la universidad. Yo dije, esa. a <laughs> estar Erasmus a Estambul, a Turquía. Newcastle, que está en Inglaterra. Zúrich. En el Líbano, Beirut. Tübingen, a Vaig marxar Erasmus a Ámsterdam. ¿Qué vas a decir? a estudiar a Amsterdam? si allà no s'estudia res. Vas ser una persona i tornes sent una altra, no només perquè acabis mort de tanta festa. Pompeu sap per unes quantes coses. Jo crec que les festes és de les coses que sap fer millor. És que les farres de la Pompeu estan molt bé. Bio Halloween, Bio Fake Christmas, la bioestiada, Bio Gala. La farra de novatos, la farra de fi de curs. Bio final de segon trimestre, bio final de curs. Tothom hi va, tothom hi va. Bio fin de, la tardor i el bio fin de d'estiu. La festa major de la Pompeu és lo más. És que saps què t'he de dir? Que el de Poblenou més anat de festa. Mm -hmm. Home, jo crec que hi ha moltíssima rivalitat entre Poblenou i Ciutadella. Poblenou tot el que té és la plaça Gutenberg. I la Xamanella. On està la nostra gespa? Aquesta de la Pompeu es fa a Bolenou. Perquè alguns havien donar. Campus Mar definitivament és el millor. Tenim la platja. No es pot competir contra la platja. Però nosaltres tenim dues places, bar amb terrassa i sense. I perquè té una biblioteca com Hogwarts. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. La biblioteca més hermosa que he visto en mi vida. Le tomaba fotos, se las mandaba a mis papás y mis papás, ¿qué es esta locura? ¡Qué belleza! On he passat més hores? A classe. Entrava a classes buides per estar jo tranquil amb el mòbil mirant algun vídeo. Jo inclús he vist eh, pel·lícules en l'ordinador de, de professor. Aquí, aquí, si miro aquí em veus? Vale, hola a tots. <laughs> És que no sé ni com començar, vaya rotllo esto. El meu missatge per la promoció del 2020 és uh, dir-vos a tots que són moments complicats, Claro, és que som la promoció coronavirus, llavors... El fet de ser la primera promoció amb una festa de graduació online és... És horrorós. És horrorós. <laughs> Jo, què vols que et digui? Jo, jo una graduació presencial. Ens va sentar molt malament, però al final la situació és la que és i t'has d'adaptar. Igual que ens estem adaptant per fer classes, doncs t'has d'adaptar. Amb el temps, crec que és una cosa que es podrà explicar, no? Mm, qui ho pot dir? qui, qui pot dir que s'està graduant amb, amb un confinament, amb una pandèmia? Els teus nits els explicaràs. Pues jo me gradué mm, online, perquè aquell any vam estar tres mesos eh, sense poder sortir de casa. Volem que se'ns recordi com la promoció confinada, però també la que va aconseguir acabar a passar de, a passar de totes les coses que teníem en contra passes com un, un dol de ja, ja no sóc estudiant, no? ja, ja m'estic tornant un adult. <laughs> No, no, no, encara sóc alumni. El programa Alumni et dona moltes oportunitats, però al final ha estat 4 anys de la vida que se t'han quedat marcats. Està bé continuar tenint un lligam i saber el que passa. Aquest espíritu de, d'unió, unió, de companyerisme, de soc a casa, no? Si em paguessin per estudiar, jo estudiaria sempre. A Pompeu passa a ser la teva vida. El que més trobaré a faltar seran els amics. Doncs jo dic, no, els amics no, perquè els amics els seguiré veient. Sento que s'acaben els quatre millors anys de la meva vida Compañeros, lo hemos logrado. ¡Qué emoción! Los felicito a todos. No sé, quedó horrible. <laughs> ¡Wow! La pregunta, ¿cómo afrontas al futuro? <laughs> Sí, fue una pobre increíble. Ni máster ni re, porque acabo ya de aquí. <laughs> Començar un doctorat? Diría que tienen todas las puertas del mundo abiertas. No hay ha res que ens pugui parar. Us desitjo lo millor i molts Muchas Que moltes gràcies per